翔太、うん、元気出して。翔、うん、ちゃん。出してます。元気出して。元気です。そんな元気のない翔ちゃんに、パスタを作りました翔ちゃん。パスタついてきたよ。 <laughs> パスタできたよ。ありがとう。食べて。はいはい、元気出して。はい。はい。早く食えよ。そんなんで、元気になると思ってるの。なるくせに。見て見て。 美味しそうにできたんだから早く <laughs> 美味しいだろ元気出た元気あるってばもともとありがとう